É puro Red Nose seu aí? É puro? Puro, é. sim? Mas eu acho Red que tipo, a primeira, a primeira não... Aí, ó. Bonitão aí, ó. Duas raças lindas aí, galera, ó. Esse branquinho é tudo quatro meses, hein? Quatro mesinhos só. Olha esse outro aí. O outro é o nosso, Shark Boats. Shark Boats, galera. Beleza? Aí. Meninão aí. Bonitão, hein? Aí, ó. alegria dele rosinha. Beleza? Aí. Fechou? É nóis, hein? Aí, é galera. Não, filho. Esse cachorro parece que toma energético. Se liga. Vamos celebrar aqui. Você dá banho nela com... Mano, dou banho com sabonete doce. Bonito, é, hein? É. Dou nele ontem. Dei banho nele ontem. Mais um amiguinho. Ela acho que deu, banho nela na... Beleza, galera? Os firmes, é nóis. Valeu.